लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूलाज और फंक्शंस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है इस ट्यूटोरियल में हम इनके बारे में सीखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर इफ और statement basic statistic functions rounding off numbers यहाँ हम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर Ubuntu Linux वर्जन 10.04 और लिब्रे ऑफिस सूट वर्जन 3.3.4 इस्तेमाल कर रहे हैं हम बुनियादी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लागू करना जैसे जमा तफरीक और डेटा का औसत निकालना पहले ही सीख चुके हैं अब कुछ और कारआमद ऑपरेटर्स के बारे में सीखते हैं एक बहुत ही आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटर है कंडीशनल ऑपरेटर कंडीशनल ऑपरेटर्स सारथ की तरफ से डेटा पर लागू कंडीशन को जांचते हैं और फिर जवाब बुलीन में जाहिर करते हैं सही या गलत पर्सनल फाइनेंस ओडीएस खोलते हैं यहाँ कॉस्ट उन्वान के नीचे हमने कई सारी चीजों की कीमत दर्ज की है इन पर कंडीशनल ऑपरेटर्स लागू करें और जवाब का तजिया करें B10 से हवाला दी गई या माहौला यानी रेफरेंसिड सेल पर क्लिक करें और इसके अंदर कंडीशन रिजल्ट टाइप करें अब C10 रेफरेंसिड सेल पर क्लिक करें कंडीशन का जवाब इस सेल में लागू होगा और जाहिर होगा नोट करें कि हाउस रेंट का खर्च छह हजार रुपए है इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्च आठ सौ रुपए है हाउस रेंट का खर्च इलेक्ट्रिसिटी बिल से ज्यादा है हम इन पर मुख्तलिफ कंडीशंस को लागू कर सकते हैं और जवाब चेक कर सकते हैं C10 से रेफरेंसिड सेल पर क्लिक करें इस सेल में पहली कंडीशन टाइप करें is equal to C three greater than C four enter दबाएं चूंकि सेल C3 की वैल्यू C4 से ज्यादा है जवाब हम ट्रू पाएंगे अब इस कंडीशनल बयान को is equal to C three less than C four में बदल देते हैं एंटर दबाएं हमें जवाब फॉल्स मिलता है इसी तरह से आप दूसरे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को लागू कर सकते हैं और जवाब चेक कर सकते हैं ये स्टेटमेंट्स बहुत ही कारामद होते हैं जब बहुत सारे डेटा के साथ काम कर रहे हों कंडीशन के मुताबिक जो सही है वो जवाब प्रिंट करने के लिए आप डेटा पर इफ और और कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं रेफरेंसिड एंड सेल पर क्लिक करें और टाइप करें इज इक्वल टू इफ और ब्रैकेट्स के अंदर C3 greater than four comma double quotes के अंदर पॉजिटिव कॉमा फिर से डबल कोट्स के अंदर नेगेटिव इसका मतलब है अगर सेल C3 की वैल्यू सेल C4 से ज्यादा है तो पॉजिटिव जाहिर होगा या दूसरी सूरत में नेगेटिव जाहिर होगा अब एंटर दबाएं। नोट करें कि जवाब पॉजिटिव है क्योंकि 6000 रुपए 800 रुपए से ज्यादा है अब कंडीशन स्टेटमेंट में चलिए ग्रेटर देन को लेस देन में बदलते हैं और एंटर की दबाएं। नोट करें कि जवाब अब नेगेटिव है क्योंकि सेल C3 की वैल्यू सेल C4 की वैल्यू से ज्यादा है अगर हम C3 और C4 का डेटा तब्दील करें तो आप तब्दीली को जवाब में भी देख सकते हैं जवाब अब नेगेटिव दिखाया जाता है अब सेल C4 की वैल्यू 7000 तक बढ़ाएं और एंटर की दबाएं जवाब खुद ही पॉजिटिव में बदल जाता है फिर से सेल C4 की वैल्यू को 800 तक घटाएं और एंटर की दबाएं। जवाब फिर खुद से नेगेटिव में बदल जाता है अब तब्दीलियों को डिलीट करते हैं आगे कुछ अर्थमैटिक और स्टैटिस्टिक फंक्शन सीखते हैं बुनियादी अर्थमैटिक फंक्शन शामिल करते हैं जमा करने के लिए सम जर्ब करने के लिए प्रोडक्ट तकसीम के लिए कोशंट और कई सारे जिन्हें हमने गुजश्ता ट्यूटोरियल्स में पहले ही सीख लिया है अब प्रोडक्ट सम और कोशेंट फंक्शंस किस तरह काम करते हैं ये जांचने के लिए कुछ ऑपरेशंस करते हैं सबसे पहले शीट 3 मुंतखब करें B1, B2 और B3 से माहौला यानी रेफरेंसड सेलों के अंदर 50, 100 और 150 की तादाद बिलतरतीब दर्ज करें सेल A4 पर क्लिक करें और सम टाइप करें सेल B4 पर क्लिक करें हम इस सेल में जवाब के लिए हिसाब करेंगे इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट्स के अंदर B1, B2, B3 टाइप करें एंटर दबाएं नोट करें जवाब 300 दिखा रहा है आप इसी तरह सेल्स की मुख्तलिफ अकसाम भी दर्ज कर सकते हैं B4 पर दोबारा क्लिक करें अब ब्रैकेट्स के अंदर B1, B2, B3 के बजाय B1 कोलन B3 टाइप करें एंटर दबाएं फिर से जवाब 300 जाहिर होता है अब सेल A5 पर क्लिक करें और प्रोडक्ट टाइप करें सेल B5 पर क्लिक करें यहां इज इक्वल टू प्रोडक्ट और ब्रैकेट्स के अंदर B1 कोलन B3 टाइप करें एंटर दबाएं नोट करें कि जवाब सात लाख पचास हजार दिखाया जाता है अब देखते हैं कि कोशंट किस तरह काम करता है A6 से माहौला सेल पर क्लिक करें और कोशंट टाइप करें अब सेल B6 पर क्लिक करें हम जवाब की खातिर हिसाब करने के लिए इस सेल का इस्तेमाल करेंगे और इज इक्वल टू क्वेश्चन और ब्रैकेट्स के अंदर B2, B1 टाइप करें एंटर दबाएं आपका जवाब दो मिलेगा ऐसा इसलिए क्योंकि 100 तकसीम 50 दो देता है इस तरह कैल्क में हम कई किस्म के अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं अब सीखते हैं कि स्टैटिस्टिक फंक्शंस का इतलाक कैसे करें स्टैटिस्टिक फंक्शन स्प्रेडशीट में डेटा के तजिया के लिए कारामद होते हैं मिसाल के तौर पर फंक्शंस जैसे काउंट मिन मैक्स मीडियन मोड और भी बहुतों की किस्म स्टैटिस्टिकल होती है सबसे पहले शीट 1 पर क्लिक करें देखते हैं कि किस तरह स्टैटिस्टिकल फंक्शंस का इस्तेमाल करके कम अज कम ज्यादा से ज्यादा और दरमियानी कीमत पता करते हैं C10 सेल पर क्लिक करें जहां हम जवाब दिखाएंगे कॉस्ट उन्वान के तहत हमारे पास बहुत कम दाखिल की गई एंट्रीज हैं कम से कम कीमत तीन सौ है ज्यादा से ज्यादा कीमत छह हजार है ये जवाब है जो कि जाहिर होने चाहिए जब हम इन फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं सेल C10 में इज इक्वल टू मैक्स और ब्रैकेट्स के अंदर C3 कोलन C7 टाइप करें अब एंटर की दबाएं नोट करें कि जवाब 6000 है जो कि कॉलम में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू है अब स्टेटमेंट में लफ्ज मैक्स को मिन में तब्दील करें और एंटर की दबाएं नोट करें कि जवाब 300 है जो कि कॉस्ट कॉलम में कम अज कम वैल्यू है दरमियानी वैल्यू निकालने के लिए लफ्ज मिन को मीडियन से तब्दील करें और एंटर की दबाएं। जवाब 800 जाहिर होता है जो कि कॉलम में दरमियानी कीमत है इसी तरह से आप डेटा यानी एदादो शुमार पर दीगर स्टैटिस्टिकल फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके मुताबिक तजिया कर सकते हैं इस सेल में तब्दीलियों को डिलीट करें अब सीखते हैं कि एदाद को मुकम्मल तादाद यानी राउंडिंग कैसे करें कॉस्ट उनवान के तहत कुछ तब्दीली करते हैं हम 6000 को 6000.34 600 को 600.4 300 को 300.3 में बदलेंगे अब इलेवन सेल पर क्लिक करें उनवान राउंडिंग ऑफ टाइप करें C11 से रेफरेंसड सेल पर क्लिक करें जहां हम उनवान कॉस्ट के अंदर की चीजों का टोटल यानी जोड़ निकालेंगे सेल C11 में इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट्स के अंदर C3 कोलन C7 टाइप करें अब एंटर की दबाएं। नोट करें कि टोटल 9701.04 है अब मान लीजिए हम हमारे जवाब में कोई अशारिया मुकाम नहीं देखना चाहते कुल तादाद 9701.04 वाले सेल पर क्लिक करें टाइप करें is equal to round bracket खोलें सम और फिर ब्रैकेट्स के अंदर C3 कोलन C7 ब्रैकेट बंद करें एंटर की दबाएं आप देखते हैं कि जवाब अब 9701 है जो कि 9701.04 के करीबी मुकम्मल तादाद के आसपास है राउंडिंग ऑफ या तो निचली मुकम्मल तादाद या ऊपरी मुकम्मल तादाद पर कर सकते हैं जवाब वाले सेल पर क्लिक करें और लफ्ज राउंड को बदलकर राउंड अप करें अब एंटर की दबाएं आप देखते हैं कि जवाब अब 9702 है जो कि ऊपरी मुकम्मल तादाद है निचली मुकम्मल तादाद पर राउंड ऑफ करने के लिए राउंड अप लफ्ज को राउंड डाउन में तब्दील करें और एंटर की दबाएं। जवाब अब 9701 है जो कि निचली मुकम्मल तादाद है अपनी पर्सनल फाइनेंस tracker.ods को इसकी असल शक्ल में हासिल करने के लिए इन तब्दीलियों को अंडू करें इसी के साथ हम लिब्रे ऑफिस कैलक पर स्पोकन ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर आ गए हैं मुख्तसर में हमने इनके बारे में सीखा कंडीशनल ऑपरेटर इफ और statement basic statistic function rounding off number दरअसल लिंक पर दस्तियाब वीडियो देखें यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं spoken tutorial project team spoken tutorials का इस्तेमाल करके वर्कशॉप्स भी चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनक भी देते हैं मजीद मालूम के लिए contact at spoken hyphen tutorial dot O R G पर लिखें spoken tutorial project talk to a teacher project का हिस्सा है जिसे हुकूमत हिंद के एम एच आर डी वजारत के कौमी खानदगी मिशन ने आई सी टी के जरिए हिमायत की है इस मिशन पर मजीद मालूम दर्ज ज़ेल लिंक पर दस्तियाब हैं spoken hyphen tutorial dot O R G slash N M E I C T hyphen intro इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया